ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಇಂದು ನಾಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸು ನಿನ್ನೆಯ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಹುಡುಕು ನಾಳೆಯೂ ಅವು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸು ಜ್ಞಾನದ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೋ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು ನೀನು ಸಾಗುವೆ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ದಿಗಂತಕೆ